Ciao a tutti e benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Io sono Bruno e vabbè, lo sapete tutti, io sono Bruno Magno, il vostro caro amichetto Bruno Magno. <laughs> mi sono mancato, eh? Non lo so, mi sono nervo un pochino. Eh, ah, ieri, domani, anzi domani uscirà lo speciale e oggi giochiamo proprio Minecraft. Perché ho una bella idea di fare su Minecraft. Allora, in realtà su Minecraft dovremmo fare tre cose. Due torri e un edificio. Le due torri sarebbero una torre altissima, tutta bella, e un'altra torre sempre molto alta, molto molto alta. Eppure il palazzo. Il eh, E quindi tra poco iniziamo, mi raccomando, sedete sul divano e attendete il bel e guardate questo video se state guardando su, su un Amazon Fire se state guardando su un Amazon Fire Stick oppure su una Chromecast allora scrivetemi nei commenti anzi non li scrivete perché si posso scrivere sulla Chromecast allora perché mi dice che c'è qualche problema scusate a ah, Forge Beta ah mettere in modo scusate ah, ah ho capito Ah, su quelle classiche, ok, ok, perché dovrebbe essere un mondo senza mod. Quindi apriamo la broadcast. Eh, buggato come al solito. Si sta aprendo. Sta aprendo. e ehm, sta aprendo. Io ho due Minecraft. Io ho due Minecraft, scusate. Eh. Messa storia. No, mm, 0% sta ancora allo 0%. Ventisei untuk begini Sì, sì. Ok, ok, ciao. Eh, raga, scusate, ma mi ha chiamato una persona e quindi, oddio, ah, è vero. È vero che, che mi ero messo sfida al 5000 è andato talmente veloce che mi sono perso. Slash TP Bruno Magno 247 90, 40. 94 94 dovrebbe essere questo mm, non è vero oh sì è vero sì è vero, sì, mm-hmm. eh, eh, io mi ricordo benissimo le coordinate adesso non mi perdo più ecco qua la vedete mm. deve essere un po' più alta eh. mm, Chiamami solo Bruno per favore. Oddio, mi sto schiantando. No, no, chiamami solo Bruno per favore. Mi metto in creativa. No, sono già in creativa. Scusate, G slash, mi metto in survival. Come mod survival. Vai. E andiamo a casa. E andiamo a casa che si sta facendo. No. Cos'è successo? Eh, perché c'è ancora speed, speed devo fare la grafica cinematografica che sennò è un casino poi cioè noi già corriamo tro troppo cioè raga io, io vi dovrei far vedere adesso ma non sono vedere, è proprio una cosa qua, vedi? C'è proprio... Eh, solo che ci ho riuscito un pochino troppo troppo. Cioè, fortuna che non... Cioè, avevo le dita cosa succedeva. E poi c'ho mm. velocità troppo alta e non c'ho salto. A questo punto mi metto pure salto. No, certo no. Sì, però... Oddio, T slash Gife... No, effect... Effect... Clear Bruno Magno. Ehm come la velocità la speed speed per 999 slash give Romagno lo possiamo sollevare? effect clear sulla speed ah ok l'effetto uscito è stato rimosso ok adesso vado un pochino più lento però normale normale ok, okay dobbiamo costruire una torre. Sì, sono poi la sole è un pochino troppo... Posso... No, così troppo grande. Ok. Allora, sì, già l'ho fatto vedere, quindi mi serve del pazzo perché sono... mi serve del legno tanto tanto tanto legno legno lasso legno poi il eh, legno tantissimo legno sistemare l'inventario ok e poi poi del quarzo per questo ma questo non si non mi fanno piacere. Incentrato Non c'è. Lavati nuovo. Devo andare a dormire io. Oggi, cioè ora devo andare a dormire chiudo qua che non si sa mai solo un attimo ok voi mi sentite giusto sì sì mi sentite bene un video abbiamo provato un mondo di roba e eh, si è chiuso il microfono Bruno sì, è sempre stato prudentissimo nei video se voi lo sentite il video l'audio sì ok un attimo mi si sta bloccando tutto non abbiamo problema non ce l'abbiamo più quindi Houston torna a casa vengo nella mia camera da letto e di slash team uh, set on no, notte vabbè però stesso tanto devo dormire sì. ciao ok ciao sono tutti ancora ma funziona. No, perché, per, perché senza le foglie non piove? Perché? Ma che stai dicendo? Per piove sotto le foglie... Allora, poi allora, io la mia bella torre penso di farla tipo laggiù. Troppo distante, forse. Mm, no. Ci vorrebbe ordinare queste cose. Però, aspettate un attimo. Adesso sono sbagliato. dovete teletrasportare a casa mia ok perché non ho preso il um, ehm, questi sì, sì, e poi pure questi insomma sì mm. no vabbè il pensiero lo faccio alla fine devo spostare pure qua. devo fare anche qua, visto che qua No. E dovrei avere... Mm, no. No, no, no, no. Un secondo, menu. Usciamo. Ci teletrasportiamo. sono troppo distante. Questo è il villaggio. No, Così non siamo ospitati tutti. Diciamo chissà che. Mm. Qua, qua, qua, qua. Qua. qua. Loro se ne indossano. Se loro... Io devi farlo tipo qua. Eccola qua. qua, qua. Ok, prima gli spostiamo un pochino. Voglio fare questa terza pulita. Mi faccio un pochino di legno. disturbate. ok allora abbiamo fatto un po' di spazio e allora io direi di fare così piccola quindi tipo What? Questo era quel bug? Non lo so, ci sono un bug, ho preso un blocco di legno e ho preso un blocco tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tipo 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. No. State così, sì. che bello sui fianchi. facciamo tipo una monoporta c'è ogni porto ogni c'è cioè, così ah. e poi qua poi ci mettiamo le quattro porte no, Bruno, Bruno dice qua tutto linea così 4 oh, eh? e là tutto quanto linea così 1 2 3 4 4 Yufu. Uno che quelle 2, 3, 4. Questo per tutti gli alberi. Ok, raga, io sono pessimo nel parkour. 2, 3. No, questo è molto più alto. Yufu! Blocchi inutile un non ottiene zero slash game ad cinquemila eh, mezzogiorno questo eh, fatto a eh, questo tipo? Mm, mm, Bello così. Bella idea. Bella idea. Questa qua è quella alta? Questa mm, è quella bassa. No, un 2 giusto, sì. Un 2 e poi la trave appunto ci muoviamo tanto invece Nur Hobbyson. io non capisco Che bug avevo messo qua No! un attimo. Sì, sì, un attimo. Facciamo così. Eh, buono, naturalmente così. Io raga, no. no. Ma faccio la forma. Un attimo. E faccio la forma. Ma mi, ma ah. no. forma di legna. Adesso mi sto facendo la forma di legna. Ah. Raga che bug. Che bug che c'ho. Se la copre sto maledetta. complesso monedito. Trovi il diamante. Ma si chiama fortuna. Raga, ho fatto tutto da 3 alla 2. Però... To funziona. Non funziona. Però raga, diciamo, devo stare questa mia. No, mi voglio mettere in creativa. Mod creative. Voglio trovare un bel materiale. Bel materiale. sì. Dai, davvero. Dai, apri. Così hai detto questo tu. <laughs> Stupido. Sì, questa è la reale. non lo so sinceramente. Allora, o questo o questo. Leva tutta quella linea e vediamo. E vediamo. E eh, eh no. Eh, no, là ci sono le zucche. Eccola qua. Devo dirlo, una torretta... dovremmo farla un pochino più lucente, visto che sennò non si capisce per niente. No, raga, bug pure per questo qua, dai, no. no. ti prego. No. no. Scusate un attimo. No, raga, scusate un attimo, un secondo. No, non mi hai caricato la schiena. Monk. Time. Very time. Time. Add. 999999 Benissimo. Credo ci sono un pochino troppi bug bug. No, no, no ti prego. Oh. No, raga, ma... Cosa? No, al mondo io non ho fatto, no, eh, raga. Addio! Alla fine. Allora, non riesco a costruire. Cosa? No, No, eh, io, io salvo il mondo, eh, scusa, io